بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے دن ہم اردو ان پیج کے متعلق سیکھیں گے سب سے پہلے ہم ان پیج اوپن کرتے ہیں ڈسٹاپ پہ گئے ہیں اور ان پیج کو ہم اوپن کریں گے آپ پلیز اس کو غور سے دیکھے جائے اس میں بہت ساری نئی انفارمیشن آپ کو ملے گی اور یہ بہت ایزی طریقے سے اس میں آپ کو سمجھایا جائے گا یہ نئی فائل ہم اوپن کریں گے اس میں ہم شاید پرانی بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن ہم پرانی اوپن نہیں ہم نہیں اوپن کریں گے دو سو دس دو سو ستانوے میں اے فور پیج سائز ہے ہم وہی سائز رکھیں گے ہم لینڈسکیپ بھی رکھ سکتے ہیں پورٹریٹ بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح چاہے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ اس میں ایک کمپلیٹ بک بھی لکھ سکتے ہیں کمپلیٹ سٹوری بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے اچھا اس کے ایڈٹ میں سے جا کے ہم کی فورڈ کی بورڈ کی سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں سندھری انیبلم رکھیں گے ہیں یا ہم اب اپنا ٹیکس لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے یہ سائیڈ میں مختلف باکس بنے ہوئے ٹھیک ہے وہاں سے ہم یہ باکس کے اندر بھی لکھ سکتے ویسے بھی لکھ سکتے لیکن کسی باکس کے اندر اگر لکھا جائے وہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ ٹیکس کا کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں فون کے ڈفرینٹ سائز ہے اسٹائل ہے ہم جس طرح چاہے تو اسٹائل لے سکتے ہیں لیکن ہم وہ سٹائل لیں گے جو کہ جس سٹائل کو کورل ڈرا سپورٹ کرتا ہو کیونکہ اس میں کمپلیٹ ایڈیٹنگ ہم کورل ڈرا میں جا کے کرتے ہم نے اگر سادہ کوئی عبارت لکھنی ہو تو چلو ان پیج میں لکھ کے ہم پرنٹ یہاں سے نکال سکتے ہیں اس میں تھوڑی بہت فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر فارمیٹنگ وہ کورل ڈرا میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے وہ کورل میں جا کے ہم کریں گے ان پیج اردو لکھنے کے لیے سب سے اچھا سافٹ ویئر ہے اور اردو لکھنے کے لیے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے یہ سب سے آسان ہے یہ دیکھیں یہ اردو میں نے اس میں لکھی اللہ ایک اسی اسی کی عبادت کرو ٹھیک ہے اب یہ اس کا سائز بھی چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فون چینج ہو رہا ہے اور کس کس سٹائل میں ہم لکھ سکتے ہیں وہ تمام اس میں ہو رہے ہیں یہ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں انڈر باکس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی بیک سائڈ پہ ہم شیڈ بھی دے سکتے ہیں لیکن شیڈ وہاں دیا جاتا ہے جہاں کلر پرنٹ نکالنا ہو زیادہ تر اردو جو ہے نا وہ ویسے ہی اس کا ٹیکس ہوتا ہے سادہ ٹیکس اس کا لکھا جاتا ہے اور مزید اس کے اندر کوئی ڈیزائننگ کرنی ہو تو وہ کورل میں جا کے کی جاتی ہے میں ہم ٹیکس لکھنے کے علاوہ اس میں تصویر بھی انسلٹ کر سکتے ہیں انسلٹ میں جا کے اس میں تصویر بھی ہم انسلٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں تصویر کے اندر زیادہ ایڈیٹنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جسٹ آپ تصویر ان پیج کے اندر انسلٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ تصویر پہ کام کرنا آپ کا مقصد ہو تو پھر کوشش کرے کہ وہ کورل ڈرام میں ہی جا کے کرے لیکن اگر سادہ کوئی اب تو اس کے ساتھ تصویر لگانی ہو تو وہ لگائی جا سکتی ہے وہ آپ اپنے کمپیوٹر سے انسلٹ کر کے ان پیج میں لگا کے پرنٹ نکال سکتے ہیں اس کو یا جی پی جی بنا سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے تو اس کو جے پی جی یا پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ پکچر میں نے انسرٹ کر دی چاہے امیج اچھا اس کو انسلٹ کر سکتے ہیں لیکن امیج زیادہ ہمارا نہیں آپ کو اصل مقصد جو ٹیکس بتانا ہے کہ اس میں ٹیکس فارمیٹنگ ہم میکسیمم کر سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد اس کو فوٹو شاپ اور میں لے جا کے مزید ایڈیٹنگ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں مین مقصد ہمارا یہی ہے اس کے علاوہ ان پیج کے اندر یہ ڈرائنگ ورک بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی باکس وغیرہ بنانا ہو سرکل بنانا ہو تو وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ باکس نیچے جو دیے کے لیے ہیں تو میرے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں اور ان پیج کی پریکٹس کرے تو آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ملے گی اور کبھی آپ کو اردو لکھنے کی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں کی پورٹ کی ڈیٹیل بھی آپ کو دی گئی ہے اس کو اگر آپ سمجھے اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ کیپس لاک اگر لکھیں گے تو اور ہوگا کیپس لاک آن آف کو دیکھ لیے اگر آن ہوگا تو وہ اور لکھے گا اگر آف ہوگا تو اس کے لکھنے کا اور ہوگا سٹائل اس لیے لکھتے وقت یہ کی کیپس لاک آن آف کو ضرور دیکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو ناظرین ہمارے اس چینل کو آپ پلیز لائک کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کی بہت بہت مہربانی انشاءاللہ آپ کو لیے اور بھی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے اور اس کے علاوہ ان پیج ٹو کورل میری ایک اور ویڈیو بھی ہے وہ جا ان پیج کو کورل میں لے جا کر اس پہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا السلام علیکم